Etxekoak, ez daitezela falta maaian gabon hauetan. Etxekoak, gure baratzak, baserriak eta basoak. Bertakoak, kalitatezkoak, gureak. Gabon hauetan, eros ditzagun gure ekoizleen produktuak. Erosi geurea, erosi gipuzkoa. Gipuzkoako foru aldundia.